Hola, yo soy Fabio Puentes y e quiero recomendar a usted en especial, un curso de hipnosis práctica y clínica de mi amigo y Carneiro. Y digo mi amigo con todo respeto, porque admiro trabajo de él y mucho más admiro su ética en lo que hace. Entonces, yo, Fabio Puentes, que tengo más de 45 años de actuación, yo puedo recomendar, especialmente para usted, un curso de Valdeci Carneiro de Hipnosis Práctica y Clínica. Así me embaixo.